pegangan ini menggunakan busa parat, artinya menggunakan stainless dudukan joran menggunakan panjang kurang nggak sanjung kalau kualiti oh. Jepang sama ini menggunakan stainless elegan banget hitam bercorak merah merahan Indo produk Indonesia antena power solid karbon 8 kilo 6 par 16 lit ring menggunakan SIJ hey, wing Kue. Daido. Kue. Ah. Solo. Karbon. Adalah. Yang atasnya menggunakan solid, solid karbon. Dengan menggunakan ring 7 ring 6 plus 1 Kan? semuanya SIC cari aja dan akan di online online shop banyak harga kisaran 23 sampai 25 untuk di aku aku bisa juga kredit satu bulan dua bulan tiga bulan sampai enam bulan silahkan lihat aja sendiri nominal harganya tertera di situ kita next tes joran dan menggunakan genting balok kayu gas 3 kilo sama gas 8 kilo yang pink next ya jangan lupa dulu dong like komen sama subscribe nya next ya kita uji coba joran daido menggunakan genting 1,5 lebih dan kayu 2,8 Oh, satu kilo setengah. Tak kerasa. Ah. Ah. Next ya. Balok kayu dua kilo setengah. Wah. Mantap. Dua kilo setengah. Hmm, tabung gas yang ukuran 5 kilo 4,2 next ya uji coba joran Daido Athena udah gede nyepret awas sih ya. nih bosku gas 5 kilo <laughs> ah, ini tua Kulong hijau. Oh no. Oh itu, tuh, itu, tuh, dito. Mantap. Kilo setengah. Tes joran. Di di di. Ta motor talian gantung. Aduh saya oh, buatkan video di belakang layarnya ini nih kita next ya ke brit gas dengan beban Pak. Masuk. <laughs> Asik masuk asik. Kita menggunakan breed gas. Breed gas, beban hampir 7 7 kilo 7 nol nol next cok next 3 4 gas bocoran resiko patah tanggung sendiri ya Oh no! Raknya bos! Bang. Mantap. Sip, jalan murah tapi tidak murahan. Eido Athena. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Okay. Mania. Mana?